Si Papa, iba't ibang klase ng Papa. First, kanang nag-ulan sunod, makipos ka sa nina. Tulad ikaw, siya na kag higda. 3, 2, 1, let's go! Hoy anak, sige dira, pusa mga Sanina, na, kaulan nun na. Nalan di ko karon na. Kasi ko daw iya. Kung si Dayo na ko, hindi ka minalan di ka. Pantay lang ka. Kana, kana yung papa na hubog. <laughs> Cheers! Red Horse, beer. Hindi ako uminom. Hindi ako uminom. Gusto ko po, bata pa ako. Hindi ako uminom. Promise ko. At hindi mo yun. Let's start! Ako sa Nakasado akong anak. Negosyo. manok. Sulod na dere. Sulod na. Mm, Darang-darang nakalanti ka karon. Katilaw ka. Kana imong papa, ate kog manok. Sabong te pre, arat. 3 2 1 Let's go. Salamat. Uy, pre! Sabong ta. Ako manok narito. rito. Kusong kaon. Ha? Balik lang ko ha. Sabong ta. Pantay ka. Kumatawag po. Pantay. Si Mami. Sige. Sige pre. <laughs> Kanang iyong papa. Adog basketball. Wow. Lebron part 3. Nanalo ka na na. Nanalo ka na ang Lakers. Oh my. 3 <gasps> one, let's start! Let's go pala! Uy, wala akong lock. Pumunta na TV. Ay! Tama, no? Lickers, oh. Eh, ako ni Bara, atura tayo, oh my. <laughs> Ay! Oh, legit, oh. Natura! Nakasad ang lickers. Oh! Part three! Ako din ang libro na eh. Sige! Balik lang ko. Ayan na tayo. Daw! Last na! Chat, chat it! Ay, wala! Hoy! Malas! Napusta ko bantay ka. Tawag ang Lakers na Porto. Lasa Jeloy. Umay. Oh Ay! Hello ulit. Kanang imong papa nga kalimtanon. Ngayon, pangitaw ng para nalang didera. Kalimtanon kayo. Kung pinsay pa ko dira na kalimtanon, mag-comment kayo. 3, 2, 1, let's go! poro. Eh, ang anak, siniki at umay. Ay, tura! Umay! Kalintanan ng kiko ba? Check up ko, umay. Kalintanan ng kiko. Kumaayon na akong kalintanan. Uy! Yung cellphone dira. Nalan ka karon. Guwas! Pagkaon dira. Ha? Ka?